حضرت علماء کرام امارات اسلامیہ تحریک طالبان افغانستان ترجمان اور دد محفل مجلس دا سٹیج زینت جناب مولانا عبداللہ صاحب دا کورون پا چار دیوارے کی دا دی مسجد نا گیر چاپیرا پا کورونو کی دا کورونو پا چار دیوارے کی با حیاء با وفا پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام مستورہ اور غیور عزتمند مسلمانانو ختم القرآن په مناسبت سره د پروګرام انعقاد شوی د موضوع مطابق د موقع مطابق چند گزارشات بای روډ نه بای ایر ستاسو مخې ته کېښودل غواړم هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم توجه شته په هنګو کې ډبل توجه غواړم کومه توجه کومه توجه او دا ډبل څه غواړم څه غواړم زما انداز کیو وای څه غواړم څه غواړم څه غواړم د څه خلکو په دې درد دی چې سردار حقانی وی توجه الکه دا کنزل دی یہ گالی ہے گلوج ہے خدار چا خپل تکیه کلامی د چا تکیه کلام دی چې دی چې دی د چا تکه کلام د دوه خبرې کوي بیا وي مطلب دا دی دوه خبرې کوي بیا مطلب دا دی د چا تکه کلامي جوهه جوهه د چا تکه کلامي کنا روټه بخرو کنا شی بسکو کنا زمون کلی په دابرازي کنا بیا بسو کنا کنا کنا د چا تکه کلام کنای څوک چې دی چې دی وي څوک چې کم دی وي زمون کلی کې او تبلیغ والا امیر صاحب دی توجه شته کدا چې کوم حالت ته کدا علي نه زب کم لس منټه بیان کوم هر یو کس خپل ځان په خپل چپ کې هر یو کس خپل ځان په خپل چپ کې بل ته بدانه وي چې چپ شزان په خپل چپ کې هر یو کس تاسو کدی مازیګر ټیم کې سبحان الله واس کوي جزاک الله واس کوي روح یو ته بده اوازونه مکوي مازیګر ټیم کې په دې ونه کې پرندې ناشتي مرغې ناشتي تاسو ورته چنچنه وایې که څه ورته وایې دا چنچنې د مازیګر په ټیم کې په دې ونو کې ډیر شور شروع کې شور دی چغار دی شور کوي او لږ ساعت پس قاسمي صاحب دا شور ختم شي دلته په مسجد کې مغل دی یو بل ته وي ته چپ شه هغه بل بل ته وي ته چپ شه هغه بل بل ته ته چپ شه نو تاسو هغه د چپ شه چپ شه چپ شه نه شور جوړ کو لږ سات پس اتوماتیک دا مرغه د مازیګر په ټیم کې چپ شي وی دا ولې چپ شوی وی په دې کې یو مرغه په خپل ځان چپ کی یو چنچن ځان چپ کی نه غبلم ځان چپ کی نه غبلم ځان چپ کی نه لک سات پس خاموشي شي ټول چپ شي تاسو د چنچن نه کم یې زوک شوک مظاهرو کې د موضوع مطابق کولو خبرې وکوم چاوي سپینی سپینی مو وایا سپینی سپینی مو وایا وای قاری صاحب سپینی سپینی مو وایا وای سپینی سپینی مو وایا که ژوند کوي ما وی وورا 2021 کې یو پوسټ دام ورکا سپینی سپینی با وایو ژوند نکو ژوند نه کوم زما تاریخ د شهادتونو نه ډک دی که ته ژوند کې ورشه اسامه بن لادن چا ژوند ته پرېښوده مولا محمد عمر مجاهد چا ژوند ته پرېښوده زما شیخ زما مربي زما استاد مولا چا ژوند ته پرېنښوده ته دا وې که ژوند کوې مونږ د سر اړو ژوند کوو نه مونږ اړه ژوند کوو نه خو سپینی سپینی با سپینی سپینی با دا پوسټ که تنزیه و که الزامی و چې په هر رنګ کې و سپینی سپینی با د خلکو په دې درد وي سردار حقانی و چې توجه ما دا زما تکیه کلام دی یو سړی به چې کم دی چې کم دی ډیر وي چا ورته وی دا چې کم دی چې کم دی مو وایا هغه ورته وی که څوک می سر د تنی غوس کې چې کم دی او واو بنړم د چې کم دی نه چې کم دی که څوک می سر د تنی غوس کې چې کم دی او واو بنړم د چې کم دی نه چې کم دی بهرحال ختم القرآن مدارس دا په خیراتونو چلیږي پس چلیږي جون شروع شو کله نه د شروع شوی په پا پاکستان کې به او حکومت والو او کارندو او غلامانو د کفر وورا وورا پاکستان کې چې بجټ کیږي په جون کې په بجټ کې د ایجوکیشن برخه شته سکول کالج له بجټ کې برخه شته په بجټ کې د هیلت د هسپتالونو برخه شته د پولیس او د آرمي په بجټ کې برخه شته د روډونو سړکونو برخه شته لږ جواب راکې په دې بجټ کې د مدرسو برخه شته خلو خوځوي شته شته شته په بجټ کې د جماعتونو برخه شته د تبلیغ مرکزونو برخه شته شته نشته زمونږ د مدرسو په بجټ کې برخه نشته مدرسې په خیرات چلیږي ها زه خیرات خور مولا یم زه پخر سره وایم زه خیرات خور ملا یم ما سار په ناشته کې انډه اور پراټا نه ده خوړلې ما په ناشته کې انډه نه ده خوړلې زه ټکړو والا ملا یم زه وظیفو والا ملا یم ما ټکړې خوړلې ما وظیفې خوړلې ما د مسلمان په دروازه کې چغه والوا جامع محمدیه مټ مغل خیل کې د قاری حق نواز حقانی شهید ناموس رسالت د مدرسې په خوا کې د مسلمانانو کورونه ټوکړي راغونډې کړي ماغه وخم چاته خیری نه وکړي ماغه وخم چاته ازار نه وکړي ما دا چغه والي وا تاسو خدای وبخا وظیفه راوړې تاسو خدای وبخا ما قران زده په وظیفو باندې ما حدیث تک په وظیفو باندې ما دین تک په وظیفو باندې زما مدرسه کې لنګر نو لنګر والاو ټول ته وایم زما په مدرسه کې لنګر نو ما ټوکړې خوړلې ما وظیفه خوړلې زه د خلکو دروازې ته ولاړم نن که ته ما پیژنې زه په ټوکړو مولا شوم زه په وظیفو مولا شوم چا ټوکړه راکړه چا سړه راکړه چا د درې څلور ورځو زړه راکړه چا د خپل دروازې د کوڅې مخ کې دیکه راکړه زه په وظیفو مولا شوم موږ ټول مولیان خیرات خواره یو وایه څه یو وایه مفتي صاحب موږ څه یو سم په نره وایه څه یو عبدالله مورسي وایه موږ څه یو وای تبلیغیانو مجاهدین وای مونږ سيو سيو مدرسو له بجټ کې برخه نشته جون والو سنو یہ مہینہ جون کا ہے یہ بجٹ کا مہینہ ہے بجٹ بئی خو ته چا د پاره بئی چا د پتړه خکاومه چې جوړ زمان پکې برخه ده مدرسې په خیرات چلیږي په څه چلیږي په څه چلیږي لیکن واوره هغه د خیرات مدرسو ملا عمر پیدا کو امریکه په لړزان کړه نن کفر د دې خیرات خورونه یریږي وای د چانه یریږي د چانه یریږي سار چې ناشته کې انډه خوري هغه نه نه یریږي ما کنسټیبل ته وی خیره نه وایا د چانه یریږي وی حوالدار نه ویم حوالدار پلار دی د چانه یریږي وی تانیدار نه ویم تانیدار د چانه یریږي وی د استچو نه ویم استچو د چانه یریږي وی د ډی آی جی نه ویم ډی آی جی د چانه یریږي وی د گورنر نه ویم ګورنر د چا نه یریږي وای د وزیر اعظم نه ویم وزیر اعظم د چا نه یریږي وای د صدر مملکت نه ویم صدر مملکت د چا نه یریږي وای د امریکې د ډونلډ ټرمپ نه ویم ډونلډ ټرمپ د چا نه یریږي د مدرسې د طالب دارو نه ټول دنیا د امریکې نه یریږي اور امریکا د دې خرسر او وظیفه خورو طالب پاونه یریږي دیو جنا قرآن ډیر په اسانه نه زده کیږي حدیث ډیر په اسانه نه زده کیږي توجه توجه توجه امام راغب زموږ یو عالم تیر شوی الاصفهانی کتاب لیکل دی المفردات مفردات کې امام راغب الف با تا سا جیم په هر یو حرف تحقیق کړی دی کله چې ماشومان مدرسې ته راشي قران د کوي حق القران د قاری عمر علی صاحب تحسین القران کله حق القران شروع کوي نورانی قاعده شروع کوي اظهار القران شروع کوي نو ماشومان چې کله قاعده شروع کوي نه پهله وي تختی نمبر 1 المفردات ماشومان وای تختی نمبر 1 تختی نمبر 1 المفردات تختی نمبر 1 څه شي دی المفردات تاسو وای تختی نمبر 1 تختی نمبر 1 زه وړو سره خبره زه کوم چې خپل هم وړو کیم او زما په خبره واړه پویږي وړو کیم چاوي بچه ہیں میں بے شک بچه ہیں لیکن کچه نہیں ہے د ګړې والا ټاور ته چې ودرېږې خانه کعبې ته چې مخکې ستا ښي طرف ته غټه کوبري ده الله دې بار بار مونږ بوځي هغه کوبرې سره لاندې ښکته یو اوار ځای دی چټیل هغې نه لږې کرښه را تاو کړې ده خبرې دا هغه قبرستان دی په دې کې ماشومانې لوریانې بچی ژوندی خښې کړي دي ژوندی دا حج عمرې والا چې یو بل نه روک شي په موبایل یو بل ته وي وي کوم ځای ولاړې وي هغه د ماشومانو ادرې سره ولاړې هغه د ماشومانو قبرستان سره ولاړ رب نے فرمایا بأي ذنب قتل دای څه جرم کړیو دا ماشومان چې ژوند یې خخ کړ جرم یې کړیو جرم یې کړیو وړه ماشوم یې خخ کړ جرم یې کړیو کار لپټرې وي ګاډي تختل اخوا به رایتاوانې کو چار سو پوډر اسکل رب نے فرمائے پی آئی زامن کو تیرا په کوم جرم باندې دا قتل کړی شوی زویل شم حسن جان شهید رحمت الله علیه ټوکړي ټوکړي شم وایم بی ای زمبل قتل ډاکټر عادل شهید رحمت الله علیه ټوکړي ټوکړي شم زوایم بی ای زمبل قتل په بلوچستان کې مولانا حنیف شهید کړی شو ټوکړې ټوکړې شو وای به ای ذنب قتل مولانا محمد اسلم شیخ پوری شهید ټوکړې ټوکړې شو به ای ذنب قتل د سند په سر زمين باندې څومره شهید رحمت الله علیه ټوکړې ټوکړې شو ویل شو به ای ذنب قتل امام اهل سنت علامه علی شیر حیدری شهید رحمت الله علیه ټوکړې ټوکړې شو ویل شو به ای ذنب قتل پېښور کې ډېر کالونه سره رنګ روډ باندې جامعه زبیریه کې د شیخ رحیم الله حقانی سے د مدرسې دیارلس د مشکات المصابی ګلالان ټوکړې ټوکړې شول ویل شول بی ای ذنب قتل بی ای ذنب قتل یو قتل زمانه جاهلیت کې امام راغب فرمای اور دویم قتل اولاد امام راغب نے فرمایا پښتنو توجه غواړم ډبل توجه کومه توجه کومه توجه کومه توجه امام راغب فرمای دویم قتل اولاد دادی چا چې اولاد بچی د قران نه محروم کو چا چې اولاد بچی د احادیثو نه محروم کړ دینی تعلیم نه محروم کړ دینی تربیت نه محروم کړ اولاد بچی د شریعت د اسلامی نظام نه محروم کړ نظام مصطفی نه محروم کړ نظام خلفای راشدین نه محروم کړ اولاد بچی شریعت نه اور پیر صاحب د طریقت نه محروم کړ چا چې اولاد بچی دینی تعلیم نه محروم کړ دنیا حیث د وجه دنیا لالچ د وجه دنیا محبت د وجه چې چا اولاد بچی د دین نه محروم کړ امام راغب نے فرمایا دام قتل اولاد کې داخل دی تا د بچو قتل وکړ خیرنا تا بچی قتل کړ ته خپل هم د پیسو ماشين وی حاجی صاحب سمره په پیل ما ګټلا اوس لکام تکړه دی ګټي کینه مړه ته ګټل راغلی که ژوند کوي ته ژوند راغلی خیرنا ته ژوند راغلی ته ژوند راغلی مونږ ټول امارات اسلامیه تحریک طالبان افغانستان مونږ ژوند نه مونږ شهادت لراغلی د کټ مرګ نه غواړم د پوزي مرګ نه غواړم شاعر وی ګل خو د ګلاب وی دا نور اسه ګل نه دی مرګ خو د شهید وی دا نور اسه مرګ نه دی مرګ خو د شهید وی دا نور اسه مرګ او تاسو کې مرګ نه سوګزان بچ کولی شي او د کرونا نه کرونا پیژنې دا خو د پاکستان کې ما سمه پیتی کړی ده اوس تلې ده په چوټې تلې ده کنه نشته کنه دا به په محرم کې تشریف راوړي کله زه حیران پیدا چې په پا پاکستان کې دوه قسمه قانون دي د سنیانو لپاره قانون جدا دی او د سخاچټ شیګان لپاره قانون جدا دی خلو خو زوی تاسو ته څوک سوی نه وایا جدا دی په یو ملک یو قانون پکار دی کدوا زما چې روزه راشي لاک ډاون 21 رمضان چې راشي بیا لاک ډاون ختم شي او اوس تشریف وړي دغه ترور تشریف وړي ترور مې پیژنه هغه چرته تل خو زم چې تل چرته د اور ان قریب لګ وخت پس برازي او تاسو له مبارکباد را درکې خوش ها جاو مبارکباد هو تمه اس مرتبه جو لهر آ رہا ہے انسانو پر اټیک نهی کرې ګا اس مرتبه جو لهر هې او جانورو پر اټیک کرې ګا په غوا میخه به اټیک کوي په ګډو بیزو سبو باندې به اټیک کوي لهذا مال مویشي منډو نه ځان بچو ساتې سارو سره تعلق جوړ نه کې دې ځل اټیک د کرونا په جانورو باندې دي قرباني دله خرابوي قرباني درله تیر کال دا چل کړیو کنه تیر کړی دا خو یې مه کړی وکړه وایه که نه خو سپینې سپینې وایو نه کوو ژوند دې نه کوو پرېږده توجه ما ته بل یو کس چې مفتي صاحب ته پهله کلک ولاړ وي او بیا د ځان نرم کړ ما ته چې یوټرن دی وکړ ما زمونږ وزیر اعظم په چوبیس ګنټو کې چوبیس مرتبه یوټرن کوي که ما یو ځل یوټرن وکړ څه چل وشو ما ته چې کله زه بارومه ما وی نه منم چې وردن نه کړم تورو تمبو ته وردن نشم ما ته وی منې خدا ما ځان نه طارق جمیل صاحب جوړ ک ځان مې لګ نرم ک ځان نه مفتی تقی عثماني صاحب جوړ ک ځان مې لګ نرم ک ځان مې د پر نرم ک چې بار راشم او هنګو ته راشم نه ظالم زه خو ستاده پر نرم شوم یوټرن دی که دا یاران وایي وایي سافټویر مې اپډیټ که څه شی او سافټویر اپډیټ اپډیټ کهنه والو سنو کان کول کر سنو ډبل توجه کې سات سنو دا وی سافټویر مې اپډیټ ک ما د ټولو انسانانو د مسلمان سافټویر اپډیټ کوي مولا څوک سوک سوک خیرنا ته چې پیدا شوې کوې کوې د اواز کو مولا د په یو وخت کې اذان وک په بل وخت کې د اقامت کو سافټویر د اپډیټ تا خو دا کوې کوې وازونه کول دی مولا د په یو وخت کې اذان وک په بل کې د اقامت تکبیر وک سافټویر د اپډیټ ک اور چې کله ته مرشي بیا به در باندې دا مولا جنازه کوي جنازه نه دغله سافټویر اپډیټ کوي ځکه هغې نه مخکې غسل دی دا به پهله واش کوي او بیا په بار پاتې کېدی نه شي قبر کې له حد کې دننه کېږم تبې پرې ولګوم خټه مې راواغسته خټه مې پرې ولګوله چې ما د دنیا د هوا خو دننه ور نه شي سافټویر مې دله په قبر کې اپډیټ کړی توجه اور ستا د دې کوپري نظام سافټویر به مې انشاءالله موږ اپډیټ کوو انشاءالله بهرحال چا چې اولاد بچي دیني تعلیم نه محروم کړو دغه والدینو ته حکم دا دی دا قتل اولاد دی یو کس یو کو سیو کو ته خپل مجي صاحب د پیسو ماشين بچی دم پیسې ګټي ته پیسو روپو ګټل راغلي توجه رزق نه په صدارت دی رزق نه په وزارت دی رزق نه په ایجوکیشن دی رزق نه په انجینیرینګ کې دی په مسله ځان پوي کې رزق نه په ډاکټر کې وي نه په 17 ګریډ افسر 20 ګریډ افسر ها رزق په علم کې منشتا رزق رزق په علم کې منشتا رزق په جهاد کې منشتا رزق په تبلیغ کې منشتا راشه رزق په عقل هم نه دی وای رزق په مقدر دی بولو رزق رزق رزق که په علم کې رزق وي د مولیانو بس مزه کولی کنه څومره لوی شیخ الحدیث به د هغه لباس وګوره د هغه کپړې وګوره او که لږ مولا په لینډ کوزر کې واه مولا ته وګوره هلکه ستا زړه دی مولا زړه مزې نه غواړي ما خو هر ځای مزې کړي جیل ته لاړم روژه مې ماته کړه لږ ساعت تیر شو فروټ چا راوړو چا کول ډرینګ راوړو بند ډونګا رااله ما بس اوس په بم الوزي په ډونګا کې د بم راوړو دا غینه مې چې سر اوچت ک عبد الله قاری لوګي تیروت بم چې پټاویږي پهله لوګي کوي ما بس کلمه شهادت ځان ته وایا لوګي چې راوت وسره خوشبو راوت ما یو په بم سپری کړی دا خوشبو راوته چې سر مې ته اوچت ک اوس کې پکې دی پلی دی بادام دی خلواره له جېل ته راله. د خوشحالۍ نه ومې هم خاندل او د خوشحالۍ نه په ژړا شوم. ما وې ربه څومره غیرتي ذات یې نو مولا له په جېل کې هم حلوا ورکړې. په جېل کې هم حلوا مړه حلواګانې دي یا دننه او یا بار. ما ذکر کو پروګرام هزاري صاحب په یاد کې څه شو. عزیز الحسن صاحب څه شو زبیر الحسن ها هزارو سه په یاد کې پروګرامو تسبیح مې اړولې یو کس راته وي که دال دی او داسې خبرې کې دنکو دي ما له تسبیح راکې زما ګاډي کې دا کار تاسو کوئ ښه دغه راکړه ماشاءالله تسبیح مې اړولي ما ته وایي چې دننه به دې کو ما یې زه دلته هم ذکر کوم انشاءالله دننه به هم ذکر کوم موږ ذکرونه والې سوچونه والې نه بهرحال دیو جنا اولاد بچو نسبت مدارس سره پیدا کو مدارس آباد کو خانقاهونه آباد کو تبلیغی مراکز آباد کو محاذونه مسکرونه آبادو با آبادو با رزق په مقدر دی وای رزق حکیم الامت اشرف علی تانی سے لیکلی دی اشرف علی تانی صاحب لیکلی چې رزق په مقدر دی د دې خبرې سمجاول پر یو جمله ویلي دا جمله هم بیا اجازه غواړم توجه شته توجه شته اشرف علی تانی صاحب یو سړی کور ته غنم راوړ څه شي څه شي دا غنم په خر راوړو په خر چې هغه بوره پرته چې دواړو طرف ته پکې وزن اچي هغه ته سوي په هنګو کې ها سټه وته وي نه هغه سټه په خر باندې کې خو دا یو طرف ته غنم واچول دا بوره په یو طرف غورځیدا بیا یې غنم واچول نو دا بوره غورځېده نه بل جانب بل اړخ ته شګه واچول ریت تولې برابرول لپاره اور جدید اصطلاح کې بیلنس برابرول لپاره بل جانب ته شګه واچوله یو جانب ته غنم دی پاغه سټه کې بل جانب ته شګه ده کورته خر روان کړی دی توجه شته توجه شته خر روان کړی دی صاحب عقل د عقل خاون سړک په غاړه ولاړ دی خلکو نه سوالونه کوي خلکو ته مینت کوي راکې ما سره تعاون وکې دته چې کتلی په خر باندې په سټه کې سټه ټیک دی کنه سټه کې یو طرف ته شګه چولی بل طرف ته غنم دی صاحب عقل ورته وي وې دا سکه دی ورته کور ته غنم وړم وې چې غنم وړې په دې شګه سکه وې دا بوره دا سټه په دې یو طرف غورځېده غنم چې بیچل غورځېده نه بل طرف ته مې شګه واچوله دا سټه مې په قابو کړه صاحب عقل ورته وي چې تا شګه اچوله خو غنم به تقسیم کړي نیم غنم به دی یو جانب یو اړخ یو طرف ته اچولی نیم غنم به دی بل دا عقل عقل نه دا عرق دی ورته مال الله تعالی دا عقل نه دی راکړي دا تاسو سره چې کوم عقل دی خو تاسو یو خبرو کوم وای مالا الله تعالی عقل نه دی راکړي او غنم راکړي کور ته وړم عقل نشته او غنم عقل نشته او غنم عقل نشته او غنم او ته سره د عقل ولاړ سوالونه کوي دلته اشرف علي تاني صاحب نے فرمایا کہ رزق په عقل نه دی وای رزق په مقدر دی رزق رزق طالب دسخت درځي ته ایجوکیټډ یې لیکن ته به خیر خیر ته یی سودم طرف ته به شینی او ګوته به لګی.